انا ضربت طيب، الله لا قسم بالله كان ما بيحصل شيء بيحط العقد الثاني عندكم في شيء نزل حول منك شيء؟ لا لا الامور كلها كويسه نهائيا نهائيا علمي نعمي نزل شيء بالمدينه او لا لا لا كله نزل بالمطار وحول المطار نزل 23 بالمطار 24 صاروخ وشي آه، حوالي 18 برا اه يلا بعينه شباب عندك؟ والله كلهم بخير الحمد لله ما شاء الله خير الله يسلمك ماشي غريب موفق ان شاء الله الحمد لله رب العالمين معناها وماديا ان شاء الله خفيفين والله يا ابرار ما كاش هيك لابد منها يعني يلا الحمد لله رب العالمين يلا شو ما نساوي يلا بعيد والله والله امبارح ماشي شفت هيك اقسم بالله العظيم آه. ايوه كنا فايقين بتطلع الضربه فورا على السريع لا لانه كل قيد فورا اخترت عقالي بديني فورا الله يبارك فيك ويخلي اولادك ولادك عمرك يا رب على راسي ان شاء الله ما في اعداد لا الحمد لله اي الحمد إيه، لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا رب شو نسوي؟ الله يسلمك والله ما نعمل شو نعمل والله مش يعني في ترد كلب مشهور يا عبد لا والله في <laughs> لا والله لا بعين الله يا رب العالمين الله هذا من اللي بنعرفين شيء لا لا صاحبنا علي ايوب معلش علي بجا... اجازي والله لا اي والله عطلتك امبارح كان ها؟ كلمة الجمعه ولا كيف خبير؟ لا لحق لحق ايوه يلا بينا يلا الله يبارك فيك راح عطلك آه، الله الله يسلمك الله يخلي الله يسلمك